الاسم اي طيب. بالضبط ليش انا انا امثل هذه لان اذا جيت حق المؤسسه المؤسسه انا اشوفها كذي كانها مغنط آه، آه، قطعه مغناطيس شلون صايره آه، قطعه حديد هي حديد وفيها جزيئات الجزيئات هذه عباره عن الموظفين والاقسام والادارات تمام فهي قطعه الحديد شفرق ان الجزيئات هذه تمام مبعثرة ها آلاف مبعثرة الآن هذه أنا أعتبرها المؤسسة اللي اللي ما عندها اللي قاعد نتكلم عنه عندما تأتي الآن تصير تصير تصير بهالطريقة يصير لها اتجاه ليش؟ لأنك عند الدلك الدلك هو هذا ها راح تتنظم الجزيئات وتصير في اتجاه واحد وتزيد قوتها الجاذبة تتنظم ها بدل ما هي مبعثرة تتنظم بس مجرد ان احنا سوينا لها عملية الدلك هذا ها اذا صار لها اتجاه صار لها قطب شمالي وجنوبي اذا اذا حطيت يتنافر ويتجاذب وصارت في اتجاه واحد ونسق واحد هل الجزيئات هذه بدلناها؟ ما بدلناها هي موجوده اعاده توجيه اعاده توجيه ولذلك الان هذه كل مؤسسة تشتغل بدون رؤية بدون رسالة بدون نتائج بدون مبادرات هي عبارة عن هذه قاعدين يشتغلون يفترون قاعدين يشتغلون بس حقيقه التوجيه ما هو ما هو ما هو واضح والجهود ما هي منسقه هذه جهود منسقه وموجهه تمام فيكون عندي هنا قوه قوه الجذب كبيره شنو معنى قوه الجذب الناس تبي تشتغل عندك الناس تبي تستمر عندك الناس المواطنين والناس تطالعك يكون عندك قوة جذب يكون عندك لفت نظر لأنك أنت صرت الآن قطب ها صرت قطب وتستقطب